Keder du dig også med almindelige GPS-anlæg? Glemmer du også at kigge lige ud, når du medvirker i reklamefilm? Så prøv VIP GPS, som bruger stemmerne fra alle dine yndlingsforelæsere. Blandt andet Peter Ditlevsen. Drej til venstre. Nej, højre. Nej, venstre. Jeg drejer til højre her. Nej, til venstre. Øh. Mogens Dam. Tag en arbitrær afkørsel. Anders Sørensen. Regner ny rute. Regne, regne, regne, regne, regne, regne, regne. Øh, den her rundkørsel er træls. Og Per Hedegaard. Der kommer ikke nogen venstresving på denne rute. Ha! Der fik jeg dig. Så køb VIP GPS og gør din tur til en optur.